susuko Yan ang lagi mong tatandaan Lagi mong tatandaan wag na wag susuko Kaya mo yan talagan Ano mang pagsubok Basta dapat tatagan Kahit mapasubo Kahit gano kasakit Yan ka matututo Kailangan mong lupitan Kahit sa dilim ay mapadaan Asahan mong kuminang parang between sa kalangitan Mapalitan man ng lungkot Yung mga ngiting nagpapagaan Sasagadin ko pa din ang buo Hanggang umabot ng isang daan Ano man susuko yan ang lagi mong tatandaan Madaming mga pangyayari sa atin Akala ng iba hindi mo kayang lampasan Kapayapaan ng sarili hanapin lang Huwag kalimutan umiti kahit madaganan Huwag kakaligtaan, laging isandaan daan Daladala sa bawat laban na hahak hakbangan Madami mong pasan, hindi magaan Okay lang yan, may magandang para sa'yo nilaan Huwag na balikan ang nakaraan Ayos lang yan, matagalan Ang mahalaga, nagagalawan Laging isipin kung para saan Ang mga tinanim mo sa sakahan Ano man ang Tandaan mo lagi na kailangan mong lumaban Ano man ang mangyari Huwag kang susuko yan Lagi mong tatandaan yeah